Во ова видео ќе научиш за правилото на октет и како да нацрташ диаграми со точки и иксови за да го прикажеш ковалентното сврзување кај молекулите на водород, кислород и азот. Како што може да се види од анимацијата, кога два атоми на водород се сврзуваат, слоевите се преклопуваат. Бидејќи секој атом има само еден електрон за споделување, двата електрона стануваат заеднички за секој од слоевите. Тие се прикажани со точка и икс. На кој благороден газ одговара ова? Паузирај го видеото и продолжи кога ќе имаш одговор. Одговорот е хелиум, кој има два електрони во неговиот надворешен слој. Како резултат на споделувањето на електрони, секој атом на водород има исто така два електрони во неговиот надворешен слој. Во следниот пример ќе го разгледаме кислородот. Тој се наоѓа во шестата група колку електрони му се потребни на секој атом на кислород во неговиот надворешен слој за да постигне структура на благороден газ. Сети се дека кислородот има вкупно 8 електрони, па треба да се пополни вториот слој. Паузирај го видеото и продолжи кога ќе имаш одговор. Одговорот е дека на секој атом на кислород му требаат уште по два електрони за да се постигне структура на благороден газ. Ова се нарекува правило на октет. Во овој пример, правилото на октет е исполнето бидејќи секој атом на кислород споделува два електрони во надворешниот слој, образувајќи О2 молекула. Ако ги изброиш електроните во секој слој, ќе забележиш дека секој слој има по 8 електрони споделени помеѓу два слоја, прикажани со точки за едниот атом на кислород, а со иксови за другиот атом, што е идеална ситуација. Кога црташ диаграм со точки иксови, секогаш кога е можно треба да се осигураш дека А, електроните се подеднакво оддалечени и Б, електроните се спарени. Фактот што има два заеднички електронски пара во средината, каде слоевите се преклопуваат, значи дека молекулата на кислород има две ковалентни врски кои ги поврзуваат атомите на кислород. Тоа се нарекува двојна врска. Секој од атомите на азот има по пет електрони во неговиот надворешен слој. Колку електрони мислиш дека е потребно да сподели секој од атомите за да се постигне правилото на октет? Паузирај го видеото и продолжи кога ќе имаш одговор. Ако одговори дека три електрони се достапни за образување на заеднички парови, одговорот е точен. Може да видиш дека има три споделени електронски парови каде што се преклопуваат слоевите. Ова се нарекува тројна врска. Може да забележиш дека овој пример го исполнува правилото на октет. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница науказадеца.мк.